जैसे इस पे लॉट नंबर वेराइटी सब लिखे लिए ऐसा नहीं है सबका एक एक होता है जो लॉट वाइज जो फार्मर तैयार करता है एक फार्मर ने इतना तैयार किया तो उसका बीज अकेला एक यही है तो इसका पूरा नंबर लिखा होगा देखो हाँ नंबर जो लॉट नंबर है वैसी तरह वो जीओ में जाएगा पूरा लेफ्ट तक वो काम करेगा इसके लिए हर जगह पे अलग अलग रखा है वेराइटी एक है लेकिन सब फार्मर का अलग अलग है हाँ, इस तरह का काम होता है इधर आगे फिर देखो એવું નીકળે ये लेबर का हमको चार पाँच रुपये एक किलो के पाँच रुपया चुगाई का देना पड़ता है पाँच रुपया देना पड़ता है बीज का खाली चुगाई करते हैं ना रोज का चालीस किलो किया पच्चीस किलो किया जो भी किया वो पाँच रुपये के पड़ता है और ऐसे ये जो पूरा चुगाई किया ना तो पूरा गंदा दाना है जैसे खराब दाना है वो पूरा निकाल देता है हाँ तो इसमें हाँ फेंक देंगे ना इसको निकाल के अलग कर लेकिन इसमें क्या है आपको ये पैकेट में आएगा हाँ। तो आपको जर्मिनेशन 100 परसेंट मिलेगा हाँ ऐसा डाल के डालेंगे तो आपको जर्मिनेशन कम मिलेगा कई बार आते हैं ऐसा दाना भी आता है उसके अंदर तो वो चुगाई कम करते हैं कई बार हम देखते हैं फैक्ट्री के अंदर हाँ सही बात है आपकी कई बार वो कंपनी कंपनी वाले क्या करते हैं जो साफ रखे ना वो ऐसे ना ऐसे दो तीन लॉट चले ना और ऐसे निकल जाएंगे तो आपका जर्मिनेशन कम ही आएगा एक बात और बताओ कई हाँ। बीज साफ होता है बिल्कुल ऊपर हाँ। से और उसको जैसे पानी में डालते हैं ना कुछ बीज ऊपर रह जाता है उसमें क्या होता है साहब ये बीज सही है लेकिन इसमें लाल दाने होते हैं जैसे जैसे ये है बराबर तो एक कच्चा दाना है तो ये क्या है पूरा पेड़ होता है जैसे जितना तक हो गया तो ऊपर वाला जो टिंडा बनता है हाँ। वो थोड़ा कच्चा भी रहता है तो वो वो काम करेगा और खेत में लगाए वो तो वो भी साथ में जुगाई दे देता है वो थोड़ा हल्का रहता है लेकिन हंड्रेड परसेंट सोइंग तो होगा जर्मिनेशन तो हो जाएगा जर्मिनेशन में कोई कमी नहीं है ये बात जर्मिनेशन इसकी पक्की हो जाए उसको टूटा हुआ टूटा हुआ बाकी इसको दो साल तक रखोगे अरे बढ़ो आप आगे चले जाओ थोड़े आगे चले थोड़ा आप आगे चले जाओ थोड़ा आगे आगे चले जाओ ये जिनिंग जैसे एक मिनट में बता दो कच्चा फार्मर का रुई आता है ना तो इसमें हमने प्लांट बनाया है जैसे एक दो तीन तो एक फार्मर लेके आए दो बोरा दो पत्ते लेके आए हाँ। तो दो पुते इसमें डालेंगे और ये दो चरखे है दो चरखे में इसका बीज निकलता है इसका निकल के फिर बीज नीचे चला जाता है रुई इधर आ जाती है तो बीज जो है वो एक बोरे में भर के फिर उसको लॉट नंबर में वो अपने डाल देते हैं और इस तरह अलग अलग होता है जैसे एक दूसरे का एक साथ साथ में नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई फार्मर अच्छा है उसको तो तो दवाई बाकी ऐसे बोल हैं तो आपको पता नहीं लगता बीज वाला ना बीज वाला तो तैयार है ना सब जा हैं वो इसमें से निकल कर इसमें आ जाता है इससे छोटा दाना होता है इसमें आ जाता है उसके बाद ये अपना माल इधर से अपनी अच्छी गेवेंडी में जाता है उसके बाद हाँ, ये इसमें बढ़िया बन के फिर इसके बाद उसमें जाता है फिर उसके बाद भी ऐसी तरह अलग हो जाता है बाद में चुकाई के लिए रहना पड़ता है इसके बाद में भी प्रोसेस और भी है उसमें निकल जाता है वो देख लो आप पूरा मशीन कैसे है तो आपको पता चलेगा खाने वाले जाने हैं वो अंदर बल पूरा बाहर आ जाएंगे जैसे हाँ। देखो इसमें सुई वाला है ये घुमाते हैं ना तो पूरा घूम जाता है उसमें सुई वाला जो दाना है अंदर आ जाता है ताली हुआ है पहले नहीं हुआ था ये अभी मैग्नेट वाला हो गया इसमें क्या होता है जैसे ये दाने हैं तो उसके साथ में बैकनेट जो आता है लोहे का भूखा उसमें डाल दे जो आयन पाउडर आयन पाउडर बोले लोहे का जो भी बोले तो क्या है वो खाने में चले जाते हैं खाने में चले जाने के बाद उसको हम उसमें डाल देते हैं तो उसमें मैग्नेट वाला जो मशीन है जो वो तुरंत चुगाई कर देता है तब पकड़ लेता है और वो अलग हो जाता है समझ में आया उसके बाद में के लिए देना पड़ता है इतना प्रोसेस करने Jangan मशीन में डालेंगे जैसे मैग्नेट वाला तो आपको इधर दिखाई देगा बस आप ये ऊपर डालेगा जो पट्टे पे रहेगा वो समझ लेने का जो आता है वो खराब आता है जो ये दाने आए ना पूरा खराब आया हाँ। नीचे वाले नीचे वाले खराब जाना आएगा वो मैग्नेट वाला है हाँ, आपके हाथ में नीचे वाला खराब आ रहा है हाँ नीचे वाला खराब आ रहा है उस तरफ आ रहा है वो अच्छा दाना आ रहा है वो सही है ये सही दाने आ रहे हैं